figurka Matki Bożej niedaleko źródła Józefa w Iwoniczu Zdroju Jest to wszystko w pobliżu placu Karola i Józefa Wyjątkowo ciekawe rozwiązanie architektoniczne w Iwoniczu Zdroju nigdzie czegoś takiego podobnego nie widziałem jakieś takie podcienia ale dosyć wysokie i na pewno na głowę Ci tutaj nie napada w czasie deszczu Filmuje Darek Kraśnicki 15 sierpnia 2013 roku jeszcze inne ujęcie deptaku w Iwoniczu Zdroju Bardzo ciekawe i dość wysokie podcienia lokalnej pijalni wód zrobione chyba na jakiś wzór orientalny bo nigdy, nigdzie czegoś takiego wcześniej w Polsce nie widziałem ciekawe ujęcie Centrum deptaków, w Iwoniczu Zdroju tutaj jest jakiś amfiteatr być może coś będzie z okazji święta tam obiekt zwany bazarem. No i w jego kierunku pójdziemy. I stoi z lodami tutaj naprawdę dostatek. Ale nie jemy dzisiaj lodów, tak? Nie, pijemy. A co pijemy? Tak. Dobrze, pijemy kawę lodową pewnie. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. Z małżonką.